හරි රයිට් අයිබෝවන් වාසනාවන් අරේනි බං ගන්න ඕන ටැක් <coughs> කවුල් ගන්න නෑ මේක එතකුල් මේ මෙහෙම මෙහෙම මෙහෙමල්ලඟන්නවා ඔහොම අත් දෙක දාලා මෙහෙම අල්ලන් ඉන්න. මේ ආයතන වලට මෙහෙම වෙන එක සාධාරණයි. ඔයා ඉන්න කරබන් තාම පටන් ගත්තේ නෑනේ. අයුබෝවන්. අයුබෝවන්. මේ <coughs> නෑ සෝරි. ඒ අනන්‍යතාව. සැනිටයිසර් දෙන්න. පොඩ දෙන්න. තියනවද? සැනිටයිසර්. පොඩ ඉන්නවා කරබන්. නැද්ද නෑ පව නෑ අනන්‍යතාව කමන මේ කල්ලද ශයිෆම් YouTube චැනල් එකට ඔයාල හැමම සාදරයෙන් පිළිගන්න හොල්ලන්න එපා මේ කාලකින් පොඩි වීඩිය එකක් කරන්න අවස්ථාව හම්බුණ මේ වගේ එකනෙක් අපිට හම්බුලා ටැක්කවු් හරිද ඉතිං උග හෙල්ලෙනවා ඒ දුර වැඩි එතකොට අර ළඟට කදක ඉතිං සෝෂල් මීඩියාවල පොඩි කැරෙක්ට එකක් වෙන විදිහේ වෙන වෙන විදිහේ මේ මේ දේවල් මේවා කරන කෙනෙක් තමයි මෙයා ඉතිං අපි සාදරයෙන් පිළිගන්න අපේ වැඩසටහනට ටික්කා හරි ඉතින් අද මේ මේ ප්‍රථමතාවට තමයි මේ විදිහට මේ මීඩියාවලට ඇවිල්ල මෙයාගේ ඉන්ටව එකක් යන්නේ මේ දඟල නොර හොට කියන්න එන්න එපා කිය දඟලන්න එපාලු එහෙ වගේ මෙයා බොරුවට කීවය දඟලන්නේ යාලා රයි ඇති ඉතිං ටික්ක තමයි එක තමයි කතා කරන්න ඔයාල දැකල ඇති මෙයාගේ වීඩියෝ දැකල නැත්තම් මට කරන්න දෙයන්න මම දැකල තියෙනවන ඒකින්ද තමයි යනන්න <coughs> තාව අර පහුගේ දස්සර රටට මේ බෙහෙත් නැති ප්‍රශ්නක්කවන් ඊදස්ර තම මේක හැදන මේ අනන්‍යතාවේ දැවත් මෙහෙමන වීඩියෝ කරන්නේ අද ඉන්ටව් එක මෙහෙම කරපු එහෙම කර එතකොට හරණ රයි් ඉතිං ටික්කා ඔයාගේ සම්පූර්ණ නම්මකක්ද එට්ටුමිට මුදයන්සේලාගේ ටික්ක කහින්නේ ඒ ඒකත් තියෙන ඉස්සරහ <laughs> නැත්ත අපි තාත තමා දීල දෙන්නේ එක තාත්තරත් තාත්තගේ සිය ඉන්න ඇලතේ කැස්ස හෙට්ට මිටි බුදහන්සලා ටික් එවනත් ද මේ වීඩියෝ කාර බලන්නකොට ඒ පොඩා මා තයි කැතයි කමන්නේ කරන්න දෙයන්නේ හරි කොහොමද මේ ටික්ක කියන කෙනා සෝෂල් මීඩියාවලට ආවේ සෝෂල් මීඩියාවලට ආවේ ඇත්තම මේ මෙම පෝර්ණ කල්ලන් තමායම් ඕන් හමල්ලඟයි මෙහෙම පෝර්ණි කමල්ල අයිව යාලුවනේ එම තමයි එහෙම අල්ලපහ මෙතන කැමරා වැහෙනවන මේ මෙතන ඒකන ගොම් කියන් ඔයා නති හැවැ මං එ පෙන්නන දෙන පෙන් ඕ එහෙම තමයි මම දැක්ක මේ ටික්ක ඔයාගේ ෆෙස්බුක් එක YouTube එක ළඟදින පටන් ගත්තේ නේ ෆේස්බුක් එක එකක දේවල් ඔයා හොයාගෙන තියෙනවා මට කියන්න මේ මේ රෙකෝඩ් දාල නෑ යාලුවනේ පව්මයා මොකද කොරන්නේ ඕ තේරුවන් සාරණයි විච්චි දෙවුණ ආයහෙම කරගන්නපා විච්චි දෙවුණා දැගම් මෙතනිදන් එහෙනම් ඕක එක දා නිවන්දන්න පිතුදයි කියලා රෙකෝඩින් දාන්න දන්නන්න වාලකොට මහ දෙ මේක රෙකෝඩ්ඩ ඇද ඕකෝඩ්ලා මේක රෙකෝඩ්ලාන එතකොට කොලිට දෙකක්ද පොල්ටි හොම කියලා අගති හොගත් ගෝමර අලුත් වැඩ තමයි <laughs> නවත්තල පොඩ බලන්න රෙකෝඩ් ඔන්න ඔහොම නැටතින් ගන්නන ගම් බැබැබ Ah <laughs> හරිද හරි දැන කොඩ්ඩන මේ ඔය වීඩිය එකක් දාලා තියෙන රිලව් අල්ලන විදිහ ඉතිං මං කැමති අපේ ශායෆම් YouTube චැනල් එක ඔයාගේ වීඩියෝ දැකළ නැති එහෙම කවදහරන්න නැගෙද ගොඩක් එහෙම ඔයාගේ වීඩියෝ එහෙම කවරුත් දන්නේනේ එහ මහලකොට ඔය ජනප්‍රිය නෑන නේ එහම නෑනේ ඔය ගමේ ළමා සමාජ එහෙමන මට එකන්නේ දැන් අර ඔයාගේ YouTube එක කරන විදිහටම එපා මොකද අපි ගොඩක් අයි බලන්නවනේ අනික මට එහෙම ගොඩක් අයි කැමතින්ද කියන්න පුළුවන් ඉදිහට කියන්න කොහොමද රිලවෙක් කල්ලන්නේ රිලවෙ කල්ලන්නේ ළඟම ඉන්නකොට මල්ලගන්නත් පුළුවන් හෙම කිසි කේසයන්න මේ ඒක බයසකරලා වල්ලනට පරිස්සං එන්ඩුවන දැන් වයසකරලා හරි කපටීනේ එතකොට මේ මෙහම කරගන්න තුරනම් කිය අයබයාලුවනේ මේ රිලව් වර්ගන්නවා නාග රිලව්න්නවා අලුත් රිලවන්නවා ලපට රිලවන්නවා ඉතින් රිලවෙ කල්ලවන පරිස්සන්ෙන්න්නවන ළඟේම ඉඳන් අල්ලගන්නවන කන්න මිටසෙනවා කියන්න පුළුව ඉති ඕ අල්ලගන්න විදිහනම් ඉතින් ළඟම හිටියෝ තල්ලගත්ත එකම ඔය හේන කරේ ඉන්න හේන් ගොවිතන්න කරන්න ඔහයෙන් ගොවිතැන් කරනකොට ඔයා වැඩියෙන්ම කැමති කාබනික පොහොරදා නෑ නම කැලකි කාබනික පොහොරදාන්නද රසායනික පොහොරදාන්නද කා මේ කාබනික පොහොරදා මං අර ගල්ලගාවක් වකා කරල තිනවන අතුල්ලන ගල් මම දැක්කේ පාත්තිය ලොකුවට තියෙන කොහොමදේ ගල් ටික මේම කරේ ඇන් මේ තේරණවානේවාගේ අතරිදිනවනේ ඒකනේ ඒකන කෝම හිතන්නක එතකොට විනාඩි මේ අටත් දහයක් මයකදිකට කියවනකොට මතල්ලක සැප කනේනේ මටත් එතුකුත් නාත පොඩ මේ මේ පෙත් මෙහෙම අල්ලාගන්න නරට කමන්න එතකොට ඔය අතරිදන අඩුවේ ඇත්තරම අයම කැස්සන මදක් කර මටත්වා දෙයක් එක හරි අපිරි හරි අපි නැවතත් කතා බහර තමයි එකතු වෙන්නේ මේ කොහොමද මේ කන්සෙප්ට ගාව ඇත්තටම එකන්සෙට් එක ආවේ මේ අලුතෙන් හිතන්න දැන්න ඒක මගේ මේ ඇගේ කෑල්ලම්ම තම ජීවත්තන විදිිය ගොඩක් රසික ප්‍රමාණයක් කොත් එක් එකතු වෙලා ඉන්න මොකක්ද ඒකට බලපාන හේතු ඇත්තරම කිව්වත් මං ජීවත්වන සමාජයේ සාමාන්‍ය දේවල් තමයි දැම් මාලොකොට හිතර දැම්මිනෑ මේ ඔට හිතන්න දෙව මෝඩයි කියලා මෝඩයි මෝඩයි හරි මෝඩයි ඉතන්නක මම මං ඒකට ඔයා ඔයා කියන්නේ ඔයා වට එක තුලයින්න මෝඩ රසික ප්‍රමා එහෙම එහෙම මෝඩ මෝඩ නෙමෙයි මම මෝඩයි හරිද හිතන්නක මම මෝඩකමින් කියන දේවා තේරුම් ගන්නවා කියපුහම ඔයා මොන තරම් මෝඩේද්ද කියලා තේරමද මංවගේ මෝඩෙක් මෙතෙන්ට ගෙන්න්නන්ඩ මෙයාගේ මෝඩෙක් මොන තරම් නේද ඒවගේ තමයි ඉති මේ එක මෝඩකමින් හරි කියන්නේ වැදගත්දයක් මොකක්ද කියන්න ගොයා අලි අල්ලන විදිිය කියනවා හරි කියන්න අලි අල්ලන විදිිය කොහොමද කියලා අලි අල්ලන අමරුද <coughs> අමරුද කියවා අලි අල්ලන මේ ලේසි ක්‍රමණ කියන්න ඕනේ දැමන් අලිය මේ සෝශල් මීඩිය මෙයාගේ වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙන එකක් ගැන අපි මේ කතා කරන්නේ අලි අල්ලන ක්‍රමයක් ගැන තමයි ඒ දාලා තියෙන්නේ මේ අලි අල්ලන්න හරි ලේසි විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ ඇත්තටම ලක්ෂ ගාණක් වියදම් කරන්න ඕන එක අලියෙක් මිනිස්සෙක්ට ගහලා ඒ දවස්වලට ඒ අලියා ওই ගමේ රන් කරනවා වැඩි එතකොට රජයෙන් ඒ අනුමති අරගෙන ආලිය ඉන්න තැන බලලා ඌ ගහක් ගාවටනකං ඉදර මේ උට නිර්වින්දනය කරන්න වෙඩි කියලා මලට තම මනුස දෙතුන් ට මට කියන්න අලිය අල්ලන විදිහ කියන්න ගොයා වෙන වටයක් කියන්නේ කොහොම දලිය අල්ලන්නේ අලිය මෙ මතක අල්ලිය කිය <laughs> ඔහ එම එම මේ තොයිල් කරන්න ඔන්න මාලි අත කලල්ලියයි ඒ මහුවෙන් නැති සතෙන්නේ උලොකු සතේ ඔවු මහිනාවෙ ඒ අය මහිනාවෙද මේ කැමරා ගලල කමන්නේ අ විනාඩි දායයි රෙකෝඩිං එක ෆෝර්න එක පුළුවන් එක ඉවරයි ඒක කට්ටුනා දැ බානක මෙච්චර ලොකු නාලිකාක් වැඩ කරන මේ අත්තිති මේ ඔයාගේ පොඩි ෆෝර්න යන්න පාවිච්චි කරන ති මන් සාධාර ඇත්තට ඔයාගේ ෆෝර්න එක හෙන කොලිටනමක නෑ ෆෝර්න එක වර්ග ඔන්න රයි ඊට පස්සේ මම කැමති දැනගන්න දැන් <clears throat> මේ ඇත්තටම ගැඹුරෙන් යොමු කරන ප්‍රශ්නයක් මේ ඔයා ඔය කියන දේවල් ඇත්තට මරගෙන මිනිස්සු හෙම හෙම කරන්න ඇද නැත්තං ඔයා විහිලු කියලා දන්නවා නැදීම හරක් නෙමේ ඉන්න රටක් නෙමේන මේක නැතුවත්න මට කියන්න අපේ මේ විද්වත් කතා බහේ දැන් අපිට හම්බුණයි <coughs> නෑ එක නම කෑල් අනන්ත අයිF එක නය හම්බුණා ඒක නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්න ඕන කොහොමද නිවැරදිව පාවිච්චි කරගන්න ආකාරය නේද එක රටට ආර්ථිකය ගොඩදාන්න විදිහන්න කරන්න දෙයෝ සාකි මේ ගෝත හැත්ත මෝඩයන්න තේරෙන්න දෝක ස්ථාර්තන් පොත දමන කරයි වැඩි පොලිකට ස්ථාවර තැන්පතු දැම අපි දැම් දාම් ගොල් ලෝක බැංකුවීම ලෝක බැංකුවීම දැම්මා අම්මට ති කකා විවි චූන් එකේ බුදියන තම තියෙන්නේ ඕන්නම් පොලි එන්න පොලියෙන් සියට තියක්කතර ලෝන එක කැපෙන් අදදානවා ඉතුර ඇත්තේ ආතල හිටියයින්න ඉතන්නක දැන් ඔක්කොම එකතු පනස් සයද පනස් නමය දෙනවාන මොන නය නය නයකන්ද ඉතින් ඕකම ස්ථාවර්තයන් පතු දාල තිබන් දෙයියන්ගේ සාකය බුතු හෝම පුද්දුම සැපේ ඉන්න තිබ්බන් එතකොට ඇවුලන්න එතකොට දැන්ව ඔයාව කතා කරන විදිහ නරක වචන කියනවා අපනයි අර කා එකින් පටන්ගන්න එක එක නරක වචනය කීග ළමයිට එහෙම හොඳ නෑනවා කවද කිය මං අපපු කොතනකවත් කතා කරලනේ එහෙම කියනවා පිසු කවගේ අර වීඩියෝල තියෙන මාං කිය කොතන ගෙදව කිය නෑ නෑ සිරාවට අපිස්සුද අනිතක පොඩියුන්ට පෝන් පාවිති කරන්න හොඳ නෑ නති ඔයත් මාර්ග දානගෙනවා දරුවන්ට දෙනද පෝන් කරන්න එපා කරන්න එපා මේ ආයහෙම දෙන්නහෙම පා ඉස්කෝලම යන්නලමට පෝන් දෙනවද අපේ ගෙදර මීයෝ ඉන්න මී වල්ලන්න කොහොම නොනට කිය <laughs> ඇයි ඇත්ත කියන්නේ නෝනට කියද අල්ල හියා මම උදේට ප්‍රෝග්‍රෑම්මයක් කර පොඩා අල්ලර <coughs> අද පොඩ අමුතු විදිහයට මේක යන්නේ ගණන් ගන්න එපා පොඩ පොඩල්ල මොකක් ෆෝර්න කල්ල මම උදේට ප්‍රෝග්‍රෑම්මයක් කරනවා ඒක තවත් ජනප්‍රිය කරගන්න කොහොම අනේ ඔයටත් ජනප්‍රියයි අහනද මොකක්ද දන්න හන්දන්න ඒක තව ජනප්‍රී කරගන්න කොහොමද ඇත්තම් මේ පාගලඟ නාලිකාව මේ ඇත්තම මේ ගොල්ලන්ගේ ඇත්තම මේ ගොල්ලන්ගේ චාලෙක් වටන චානල සායිේ දැම ඔයා අහන්න වගේ චැනල් එක චැනල් එක නෙම සායිම් එක මගේ ප්‍රෝග්‍රෝගෑම එක ලොකු කරගන්න ලොකු කරන්න මේ ප්‍රසිද්ධ කරගන්න එකෙන් දැන්ඩක් ගොඩක් අයහර ගොඩාක්හඳ ප්‍රතිචාරහම් වෙනවා ඉතින් ඇත්තම ගුවොත් එහෙම ඉස්සල්ලාම කරන්තියන මෙච්චර මේ ප්‍රෝගෑම් එක කරගණ්ඩ ලොකුවට මුදර කරගන්න සාර්ථක කරගණ්ඩ මේ රට්ට වෙලා තියෙන දීම තමා මේ මේකරත් වෙලා තියෙන කියලා මට හිතෙන්නේ මේ කෝ රැවුල සුදු නාකි සෙට්ක ඉන්නවන ඉති අයින් කරන්න රැවුල් සුදු යුන් ඉන්නවන අයින් කරන්න නිස්සල්ලා එතකොට මේ ඕක ගොඩක් ලස්සන වෙනවා අනිතක දැන් ෂා කියන එක රටේ යන හැම තැනම ඇහෙන එකක්නේ ආයිතින් බස් එකේ නැග්ගත් කෝච්චිය ගියත් ෆෝන් එක ගත්තත් අහන්නේ ෂා තමයි ෆෝන් එක ෆෝන් එක නෙමෙයි ඒක ඒක ගත්තත් මේ අහන්නේ ෂාම තමයි පඩි වැඩි කරගන්න එහෙම කොහොමද මොනවද කරන්න පුළුවන් මට ඔයාට මෙහි මේ ආයතනේ පඩි වැඩි කරන්න නම් මේ හොඳට මේ ගුටුවල්ලන්න ඇත්තම කතාව මේකින් ගොට්ටක් ගාල පෙන්න්න මේකන්නේ මේක තැමිත් මේ දෙමල මේ තත්තර යන දීලා තියෙනවා. හරි කමන්නේ අපේ සහෝදර නාලිකාව තියෙනවා නේද? අවුලන්නේ. අවුලන්නේ නැහැ. මෙහෙම මම ගොට්ට ගහන්නවා. මෙහෙම ගහන්න ඕන. හරිද මෙහම යට හිල හිටින්න ඕනේ එහෙම. ඔම් බලහම හිල හිටින්න ඕනේ. මෙහෙම ගොට්ට අල්ලන්න ඕනේ. හිල හිටින්න ඕනේ යට. දැන් මෙතන හිල හිටින්න නැත්තුව ගොට්ට කාලා හරියන්නේ නැහැ. හිල තමයි ඔයගේ ගාන. මේ ගිහිල්ලා ඇල්වන හරි. ඔක ඇල්වන හරි. මම දැන් අල්ලන්නද? දැන් එපා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවරලා. right. විනාඩි 5ක් ඉති කතා කරා. ඉතින් අපි වෙහිතනා ගොඩාක් වැදගත් දේවල් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කතා කරා කියලා පුදුම දැනු සම්බාරයක් කම්බෙන් ම සම්බාරයක් මේ කතාබා ගොඩක් දිගට දුනොත් එහ අපිහිතනා මේක වටිනාකමත් අඩුවේ කියලා ඉතින් ඇත්තටම ටික්ක මහත්මයා ගොඩක් ස්තුතියි දුර බැහැර හේනකඉඳං අලිගහන කිඹුල්ලු පයින නේ ඒ ඒ තැන්වල ඉඳං මෙහෙ ඇවිල්ලා අපේ මේ කතා බහට එක්කුණාට ඉතිං ඇතරම හොඳ වෙනස් සිදේ කටෙන් කරන කොල්ලෙක් ටික්ක මේ කිව්වා එයාගේ ඇත්තනම කියන්න පා කියලා ගමේ ගමන උත්තෙන්ට කේස් ලෝ දැන් එහෙම කරනවා කියලා කියන්නේ ගමට ලැජ්ජාවක් මේ වගේ අර එහෙම මේව කරන්න මොකද හිතෙන් ඉති කතා විවරයි ගම් මට හිතෙන මේ ඇත්තරම දැන් අර ඒවා කියන්න එපා ක්ස්පිරියන්ස ඇත හොඳයිද මේ ඔගොල්ලො ගෙනල්ලා අපි වගේ කෙනෙක් අමතකුණා මොකත් වැඩේ මේම කරන්න බැරිවුණ ගොඩකින් පොඩයින් මේ මෙයාගේ එක වීඩුව එකක් තියෙනවා සින්දු කියන එකක් හරිද හැමෝම හිතන්නේ මෙයා සින්දු කියන්න කියලා නමන්න ඒක ඒ වීඩියෝ එක වන් මිලියන වියස් කියන්නේ දැහිළඟට දබු සින්දුවත් මඟතන දෙලක්ෂ ගණක් යසදනවා ඒක මට අමතුකුණා <coughs> සින්දු කියන හාදය ගෙනාව ඉන්න ඒ මබලට ගොල මිහ කතා කර කියන්න පැමට අමතක ුණ අර වාචාලකමට කියවනකට මට අමතක වුණා ඔයා යන්න මං ඇත්ත කතා කර මහන්සිතනය මේ තමයි ඔය ටික්කකි වීඩියෝවල සින්දු කියන කෙනා ඔයා කවුද ටික්කගේ මේ මියන්ට මෙයාලා මෙයාලා අන්දලා හරිද ඔබ පරිස්සමට උත්තරියන් ගවයෙක් නම් එන්න පාරි පරිස්සමට උත්තර දෙයන් දීවි ඈ හරි හරි යාළුවනේ හරි මේ අපි සින්දු මේ හොඳ හොඳ ගායන හැකියාවක් තියෙනවා මට මේ ටික වෙනම සින්දු ටිකක් කිව්වා සුපිරි වොයිස් එකක් තියෙනවා මේ සින්දුවක් කැල්ලක් කියමු මියුසික් මියුසික් නෑ නිකන් නිකන් පරණ එකක්ද අලුත් එකක්ද පරණ මොකද කියන්නේ දෙකට මැද වගේ එකක් මැද එකක් කිය. පොඩකින්. අපි කෙටි විරාමය සඳහා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට යනවා. ස්ටෝරේජ් ඉවරයි. හරි. ඕකේ. ආ හරි හරි. ඕකේ. මම කියනවා ඈ. ඕකේ. නොසලන්න කඳුලක් දැසින් ඔබ මා කිරේ නොසලන්න කඳුලක් දැසින් ඔබමා කෙරේ රිදවන්න සැමදා හඬනා අද මේ වගේ නොසලන්න කඳුලක් තැසින් ඔබමා කෙරේ පිතේකිව ප්‍රඩියස <laughs> ඉන්නේ ප්‍රඩියස හසින් දක්කම් අලුත් ඇකි අඩ එක ඔව දැම්ම මෙඇතක කරගන්න ඔදින කරබනන්න හිත දන්නා නුබගින්මා විමසන්නේ කාරණා නුබ ආයේ නැතත් නෙන්නේ මා සොයා అట్లనే నేర్పాలి පල්ලි සින්දු බන්නවා නැේ ප්‍රඩියසදී ඉති වීඩිය එක අපරාධන අපි දෙන්න හොඩක් කතා අපි දෙන්න සිදා කිය හිතක් තිබුණා ඔබ ලබන්නට ඔබ ලබලන්න ලබලන්න මම ඔයත් එක්ක එක දවසක තනිවෙච්ච ඒ සින්දුවල සින්දාගේ පොඩි ජොලියක් ගත්තාර බලවල් ඉන්න හරි ඕකේ බයි බයි ඕ සින්දු මතක් ඉන්නල්ලු අර වැඩේ තියෙන්නේ මේ ටික්ක විස්තරහට දාලා මෙයා පිටිපස්සින්දගන්න මේ සින්දුව කියන්නේ ටික්ක නැතිවා ඉතින් ලැජ්ජාව මේ ඉතිං මේක සිින්දු ලස්සනයි ලස්සන ඔයිසත් තියෙන ටික්කගේ මේ වීඩියෝසල්ට ගිහිල බලන්න අලුත සිින්දුකු දැම්මන්නේ ඉතිං ඒකට ගිහිල්ල බලන්න ලස්සන ඔයිස ඇත්තියෙන මේ සිින්දුවක් කරන්න කැමතිනේ අසවත් තියෙනවා තාම ප්‍රශ්න හරි ඔහම ඇද්දි දැන් එකෙන් දැන් ටික YouTube channel එකකුත් පටන්ගෙන තියෙන්නේ ඕකේ ඔයා නොදන්නවනම් සල්ලි හම්බ වෙනවා උත තනියෙන් ඕක ගන්න පුළුවන් එතකොට ඒ සල්ලි මේ සයා කරගන්න සයා කරගනල්ල වීඩුවක් කරන්න දැන්කේගේ උත්සන් එන්න පා දැන්වරයි හරි එන නම මගේ නම් බුද්ධි ලක්ෂන් වරු බුද්ධික ලක්ෂන් වරු වේරගොඩ ජයවේවා වඩක් ජය කටනල්ට සපට්ය දෙන්න ලකුණු මේ වයස එකසිය තිහ පණහක් විතර ජීවත්වෙන්න පුළන්ගන්න ඇ හිටව ගෙනල්ල මං අහගන්න ගාද <laughs> ලස්සන කටෙන්ටිකක් කරගෙනනම ටික්ක මේ ඇත්තනම කියන්න කැමති නෑ ඇතනම් කියන්න කැමති නෑ ඉතිං ටික්ක කියලා YouTube එකේ එතකොට ෆේස්බුක් එක සර්ච් කරන්න අද සෙට් එකක් එක්කම වෙල්ල ඉන්න එකවුද කියලත් කියන්න දෑ ඔක්කොම වෙන මොක හිතෙන්නේ මේ කට්ටිගෙන් ලැබෙන ප්‍රතිචාරවලට වීඩියෝ අපි දැන් ඇත්තන මත කොහොමද ඉස්සරම් වීඩියෝ එකට මේ වුණේ ඒකයි මේ ඇත්තම කතාව ගුවොත් හේතු තුනත් තියෙනවා මේ ආතල්වලින් තොරව කියන්න මේ හේතු තුනකට තමයි කරේ එක මේ දැවෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙන මේ රටේ දැවෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙන එක අපි අත්විඳින ප්‍රශ්නයක් මේ ඔය ආතල් එකේ කිව්වට උඹලට <laughs> මේ අලි ප්‍රශ්නය හරි දරුණුයි ගම්මල මිනිස්සු මරණෝ ඒ ඔයාල පැත්තේ ඇත්ත කතාවයි ඒ මරණ විදිහත් හරි සෝචනීය ඒ මර අලි තෝරලා වගේ මරල්ලේ මේ හරිම දුප්පත් මිනිස්සු සමහර තාත්තලා මරලා තියෙනවා ඒ දරුවෝ ඉස්කෝලේ යනවා ඒතර කොහමද කරන් සමහර ළමයි දර කඩන්න යනවා කැලේට මේ ඉස්කෝලේ යන්න. එහෙම තියෙන එහෙම ආර්ථික මට්ටම් වලට හැඩ ගහලා තියෙනවා මේ පවුල් ඒ තැනට ඇදගෙන ඇදගෙන වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම බලලා මේ මගෙත් යාළුවා නැති වුණා අලියෙක් ගහලා. එයාගේ එකම ළමයා හිටියේ ඒ අම්මයි තාත්තයි අද සලකන්න කවුරුත් නැහැ ඉතින්. මේ දෙන්නම අසනීපයි. ඒ කියන්නේ වයෝවෘදයි මේ නිදන්ගත රෝග තියෙනවා යම්මටයි තාත්තට. ඉතින් එහෙම බලපුවම මට කලකිරුණා ඉතින්. මට කියන්න පුළුවන් සමාජයට මේ කතාව දෙන්න පුළුවන් එකම පාර මේක තමා කියන එක ඔලුවට ආවා. ඒකෙන් තමයි මම පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම සාමාන්‍ය විදිහට ඔක කිව්වා. මගේ account එක හරහා මම කිව්වා FB එකෙන්. හැබැයි ගණන් ගත්තේ නැහැ කියන්නේ. ඒක යන්නේ ඊට පස්සේ වෙනීම concept එකකින් තමයි මම කිව්වේ. ඊට පස්සේ යන හොෝ ගාලා කඩාගෙන විඳගෙන යන්නේ අර තිරිසන්න කියලා බලනකොට යනවා. <coughs> ඒක ඒක ඔය ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. මේක විසඳන්න නැතුව තියෙන. විසඳලා රටට ආර්ථිකයට හිතන්නකයි මේ අලින්ගෙන් මුණ තරම් වගාහානි ගොඩක් වෙනවාද කියලා අපේ පැත්තේ ඔය අලි ප්‍රශ්නේ නතර කරොත් මිනිස්සු මේ කොල්ලෝ ගම්වල කොල්ලෝ එන්නේ කොළඹට රස්සාවලට. ඇත්ත කතාව ගොවිතැන් කළ ජීවත් වෙනවා. සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කරලා වැඩක් නැහැ. අවුරුදු 5ක් 6ක් මහන්සි වෙන පොල් පැලේ දවසින් සුටුස් ගාලා ඉවරයි අලිය කාලය යනවා. එක රැයක් නිදි මරන්න නැතුව හිටියොත් අලිය කාලය යනවා. කුඹරට ගියේ නැත්නම් අලිය කාලය යනවා. තිහෙම ඒ මුතියානතින් කොල්ල කරන්න නකොවිත එතකොට ඉතින් මේ කියන ගුසිකර්මාන්ත දියුණු කරන්න නැලු මෙහම කරන්න නොලු අර කරන්න නොලු අර විසා කියන මෙයා කියන තරයන දැන් රයිට්මට තියෙන ඒගැන්න මේ එක ඒ එක එක එක ඉරවස්සේ දෙවැනි කාතල්ලෙකෙති දෙක මගේ ආතල් එක මේ තුන ඉතින් අරුවත් ගොඩ දාන්න ඔය තුන තමයි මගේ ඔළුවේ තියෙන එකම අදහස අනිවාර්යෙන් ওই ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්න තා මම වීඩියෝ කරනවා අනිවාර්යෙන් මේ ඒ කියන්නේ අපිට හිනා යන විදිහට වෙනම කන්සෙප් එක්කාවට පොඩි ඇතුළේ තියෙනවා පොඩි සෝචනීය තත්ත්වයක් ඉතිං මේ වීඩිය එක බලනව නං අදාළ නිලධාරයෙක්නේ ඒකට පොඩි මේකක් ගන්න මේ මංගේ කතා කර කතා කරා මං ඔක්කොමටික දෙනවා මෙන්න මේ අපේ ගම්මල තියෙන රෙද්දා ලොක්කොම කියෙන් ඉතිං එහෙම ඇහැක් සහ මොලයක් පහලේ වගේලද අපි මේ වීඩියෝ එකේද කියන ඉතින් කට්ටියකින් ලැබෙන ප්‍රතිචාර කොහොමද කියලා කියන කල් අපි කෙටි විරාමයක් ගන්නවා ස්ටෝරේජ් ඉවරයි. රයිට්. කට්ටියක ලැබෙන ප්‍රතිචාර වලට මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තට හොඳයි. බස් එකේ යනකොටත් යන්න බෑ ඉස්සර වගේ යන්න බෑ. ආයේ ඉතින් කතා කරනවා. අද කොළඹ ආවා. ඔයගොල්ලන්ගේ මේකට එනකොටත් මේ අමුතු විදියට බලනවා. අහක බලා ගන්නවා. hina වෙනවා. ආයේ බලනවා. සර්ච් කරලම බලනවා ඊට පස්සේ මොකද කියලා. ඉති ඉරස කතා කරන ති ඉතන්නෑන අරහි ජොට එකෙක් හෙයි කියල ඉති කතා කරන හොඳයි මේ ගැල්ලමනුත් කතාග නෑ එම එම වල්ලි දිර හිතන්න පා ඇතර මේ සුභ පතන විතර අපිටත් සුභ පතන් පුලන්නේ නෑ රැවල සුදුයි නති දවට බා දෙන කුත්තිම ඇත්ත කතා ගුන්නෝන ගෙතරෙන්ට දිනෙන්නේ ඉතිං තැංකූ මල්ලි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකටාවට අපි වාට සුභ පතනවා අයිබානයි බොම ඇතරම <laughs> සන්තෝසයි තව ලස්සන වැඩලින් හම්බ මොයාගේ ඔය තියෙන ප්‍රශ්ත් අපි ඉට ඉවර වේවා කියලා නිමවෙන්න එකට විසඳුම් ලැබෙන්න කියල ප්‍රාථනා කරන එහෙනම් ඉතිං බොහොම ස්තුතියි ගොඩාක් දුරඉනං පේමන් බිල් ගෙවන්න කියල මැසිදුත්තෙන ගොඩාක් දුරනම් අපිත් එක්ක මේ කතා බහට එකතුනාට ෆස්ටයිම් ජයවේවා ජයවා ඔගොල්ලටත් ජයවා මේ නාලිකාටත් ජයවා රටටත් ජයවා ගිලෙන්න්න උත්සරණයි ජයවා ජය එහෙනම් අපේ uh, YouTube චැනල එක සබස්්‍රයි් කරන්න බත කරන්න බා ෆෙස්බුක් ෆෑන් පේජ් එකක් තීර ඔක්කොම් ෆල්ල කරන්න සයා කරන්න ලයි කරන්න කමෙන්ට් කරන්න මගේ බෝන් සන්තෝසයි මගින් කියල දෙයක් ගත්තන ඉතින් මේ සන්තෝසයි එක <coughs> බෝකර පාර කියනවා ඇත්ත බෝ වුණා <laughs>